नित्यं भागवतसेवया भगवते Bhakti Bhavati नैष्टिकी Bhakti Bhavati नैष्टिकी We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter number 15, entitled The Pandavas Retired Timely," text number 18. प्रथम स्कंद पंद्रमा अध्याय श्लोक संख्या अठारह पांडवों का सामयिक प्रस्ताव उदारा हे पाप्ता हे आर्थ चौपितानि नरदैवरदि स्पृशानि स्मर्तोर्लुठन्ति हृदयं मम मध्यवश्या महाभारत है अर्जुन सखे गुरु संचौपितानि नरदेवर्ति स्पृशानि संचौपितानि नरदेवर्ति पुंसानि स्मर्तोर्लुथन्ति हृदयं मम माधवश्या स्मर्तोर्लुथन्ति

पार्थ हे अर्जुन सखे गुरुनंदे संचारितानि नरदे हृदय स्थितानि संचारितानि नरदे

Conversation and jokes. Udara. Udara. Talked very frankly. Talked very frankly. Ruchira. Ruchira. Pleasing. Pleasing. Smita Sovitani. Smita Sovitani. Decorated with a smiling face. Decorated with a smiling face. Hey. Hey. Note of address. Note of address. Artha. Artha. O son of Constant Aprita. Hey, hey. Note of address. Note of address. Arjuna. Arjuna. Arjuna. Sake. Sake. Friend. Friend. Guru Nandana. Guru Nandana. Son of the Kuru dynasty. Son of the Kuru dynasty. Iti. And so on. And so on. Sanjau Pitani. Sanjau Pitani. Such conversations. Such conversations. Nahiba. Nahiba. O King. O King. Vidhi. Vidhi. heart, heart, Svishani. Svishani. Touching. Touching. Smartu. Smartu. are now remembered by me, and thus I am overwhelmed. हे राजन उनके परिहास तथा उनके मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा हसी से अलंकृत होती थी हे पार्थ हे सखा हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त हार्दिकता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ There is no purport, so we read also text number 19. इसमें कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए हमें उन्नीसवा श्लोक भी पढ़ेंगे Generally, both of us used to live together and sleep, sit, and loiter together. And at the time of advertising oneself for acts of chivalry, sometimes, if there were any irregularity, I used to reproach him by saying, My friend, you are very truthful. Even in those hours, when his value was minimized, he, being the Supreme Soul, used to tolerate all these utterings of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend or, the, or a father excuses his son. अनुवाद सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते साथ साथ बैठते और घूमते जाते और बहु बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो चिड़ाया करता था उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता वे परमात्मा होने के कारण मेरी अनसंत बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है Third by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Since the Supreme Lord, Sri Krishna, is all perfect, his transcendental pastimes with his pure devotees never lack anything in any respect, either as a friend, son, or lover. The Lord relishes the reproaches of friends, parents, or fiancés more than the Vedic hymns offered by him by great learned scholars and religionists in an official fashion. क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम खुद हैं के साथ उनकी दिव्य में किसी तरह का अभाव नहीं रहता चाहे वह मित्र पुत्र या प्रेमी के रूप में हो भगवान अपने मित्र माता पिता या प्रेमिकाओं के झिड़कियों में भी बड़े बड़े विद्वान तथा धर्म विशारद द्वारा अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं से भी अधिक आनंद ज्ञानतिमिरन्दश्यञ्जनशलाकया चक्षुर्मृणालेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां येन कदा मायां ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो कृष्णं च श्रीरूपं सादृतं साधुरं तं सजैवं साध्वं साधुरूपं चैतन्य कृष्णचैतन्यदेवं श्रीर कृष्णिता हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते कर्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु पञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधार शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare So we're hearing uh, Arjuna speak to Maharaj Yudhisthira and he's preparing Maharaj Yudhisthira for the news of the departure of Lord Krishna from this world. कि अर्जुन जो है नंदराज युधिष्ठिर को तैयार कर रहे हैं ये बताने के लिए कि भगवान कृष्ण किस तरीके से इस धराधाम को छोड़ Arjuna is remembering all the different dealings which he enjoyed in the association of Lord Krishna. यहाँ पर अर्जुन जो है अपने भगवान के साथ पूर्व जितने भी कार्यकलाप हैं उनको याद कर रहे हैं we described yesterday how Krishna and Arjuna were the same age. So they had a lot of friendship together. They spent a lot of time with each other. कल हम चर्चा किए थे किस तरीके से भगवान कृष्ण और अर्जुन के माध्यम में एक सखा भाव था और किस तरीके से उन दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हुआ था And they would often speak philosophy. They would discuss the teachings of different shastras with वो समय समय पर अनेक प्रकार के शास्त्रों के बारे में चर्चा भी करते थे It wasn't that only one time Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. That was not the only time they discussed philosophy together. कि भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया है नहीं वो समय समय पर अनेक प्रकार के ग्रंथों के बारे में एक दूसरे से चर्चा किया करते थे they enjoy discussing with each other. And sometimes, naturally, as young men, they would also joke with each other. जिस तरीके से युवक व्यक्ति अपने सखाओं के साथ एक हास्य परिहास भाव रखते हैं उसी प्रकार से अर्जुन और भगवान के कृष्ण मध्य में इस प्रकार की वार्तालाप हुई थी When we know in the Bhagavad Gita, in 11th chapter, after Krishna showed the universal form to Arjuna. Then Arjuna was shocked because he, he was seeing how Krishna is actually the Supreme Personality of Godhead. भगवत गीता के ग्यारहवा अध्याय में जब भगवान अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं अर्जुन उसको देखकर एक म्रियमान तटस्थ स्थिति में पहुंच जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि किस तरीके से भगवान दिव्य रूप को दिखा रहे हैं The display of the universal form is like a challenge to those people who claim to be God. जो अपने आप को भगवान के रूप में करना चाहते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था भगवान का इस रूप का प्रदर्शन If somebody is actually claiming that they are God, then we can ask them that then please show me your universal form. कुछ लोग अपने आप को भगवान कहकर संबोधित करते हैं तब हमें उन्हें प्रश्न करना चाहिए कि आप कृपया अपना विश्व रूप हमें दिखाएं। And Lord Krishna revealed his universal form just so that everyone could know he is actually the supreme Lord. भगवान इस विश्व रूप के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि हर कोई साधारणतः भगवान कहकर जिस तरीके से इस रूप का प्रतिपादित न कर पाए then Lord Krishna showed also his color the form of time. And he showed in that color how all these great kings who were fighting against the Pandavas, how they're all going to die. So Bhagavan is विश्व के अंत में इसी the मध्य में दिखाते हैं विकराल काल रूप जिसमें यह दिखाया जाता है किस तरीके से अनेक प्रकार के योद्धा और महाराजा मृत्यु के बाद उस काल के मुख से भगवान के अंदर में प्रवेश कर रहे होते हैं Krishna, Arjuna was saying to Krishna, Who are you? And, and, and Lord Krishna replied, Time I am, destroyer of all the worlds, and I come to claim all people. And that time Krishna showed the Kala Root. तो अर्जुन इस रूप को देखकर यह प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं तो भगवान कुछ समय उत्तर देते हैं मैं समय के अंतराल में काल हूँ और समय के अंतराल में सबको इस काल के अंत में जाना ही होता है And then Lord Krishna went on to describe that you should just simply become an instrument in my service, Arjuna. तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं आप सिर्फ मेरे कार्य में एक माध्यम और सहायक बने So Lord Krishna was pointing out that the position of all living entities is to be the servant, that Krishna is the master and we are his servants. भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रत्येक करना चाहते थे कि वही एकला जो है परम पुरुष है और बाकी सब यहाँ पर अवृत्य रूप में है So Arjuna was hearing all this and He was thinking how he had behaved in such a familiar way with Lord Krishna. अर्जुन भगवान का इस रूप को देखकर यह सोचने में बाध्य हो जाते हैं कि वो पूर्व में किस तरीके से भगवान के साथ एक सामान्य रूप से व्यवहारिक रूप रख रहे And he remembered how he would sometimes tease Krishna and joke with him. और वो याद करते रहे किस तरीके से वो अंक में यानी कि बुक में भगवान को चढ़ाया करते said, Hey Krishna, Hey Yadava, Hey that he is calling, saying to Krishna, you can be my friend. Although I'm a Kshatriya and I'm a king and you're just from a cowherd family, you're just a cowherd, but still I will accept you as my friend. पूर्व में अर्जुन किस तरीके से भगवान को चिढ़ाया करते थे हे सकेती हे माधव ग्वाल करके चिढ़ाया करते थे मैं तो एक क्षत्रिय हूँ तुम एक ग्वाल हो फिर भी मैं तुम्हें सखा के रूप में साथ में रख रहा हूँ And he would address Lord Krishna as Krishna instead of just saying Sri Krishna, instead of giving proper respect, he would just address him in a very familiar manner without any respect. भगवान कृष्ण को वो कभी भी भगवान के रूप में संबोधित नहीं करते थे जबकि उनको करना चाहिए था तो भगवान कृष्ण के नाम को सिर्फ कृष्ण कहकर पुकारा करते थे He called a Yadava, that although you're not really from the royal family, that still I'll call you a Yadava, and, and, but you can think that you're, you're from a, the royal family. जबकि तुम एक साधारण परिवार से हो तुम कोई राजकीय परिवार से नहीं हो फिर भी मैं तुम्हें संबोधित करके यादव करके बुला रहा हूँ So in this way, Arjuna was remembering how he was joking with Krishna and not giving him any proper respect because he was thinking is just, just you know, a common friend of mine, just he's nobody important. तो इस तरीके से अर्जुन जो है अपने पूर्व अभ्यास और पूर्व व्यवहार को याद कर कर अपने आप को तुच्छ मानते हैं कि किस तरीके से भगवान के साथ उन्होंने साधारण तरीके से व्यवहार क्यों रखे थे एंड कृष्ण वॉज एंजॉइंग दिस फ्रेंडशिप विद अर्जुन भगवान कृष्ण जो है पूर्व में अर्जुन के साथ इस व्यवहार के रूप को आनंद के रूप में लेते थे दिस वॉज गिविंग him much more pleasure than being honored and worshipped by all the Brahmanas. भगवान कृष्ण को ये ज्यादा आनंददायी होता था जबकि ब्राह्मणों और दूसरे वेदोच्चारों के द्वारा पूजा करने के माध्यम से So Krishna was enjoying this dealing with Arjuna, but after Krishna departed from the world, Arjuna felt regret that I had not treated Krishna, I, had, I did not give Krishna भगवान कृष्ण इस प्रकार के व्यवहार से आनंदित जरूर हो रहे थे लेकिन भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं अर्जुन निर्माण अवस्था में पहुंच जाते हैं so, we have to be careful how we deal with devotees, dealing with each other in the course of devotee relationships. We have to, we, we, we always want to offer respect to the devotee. जब हम भक्तों के बीच में आपस में व्यवहारिक रूप रखते हैं एक दूसरे के साथ हम व्यक्तिगत तौर पर एक व्यवहारिक सभ्यता के साथ रखना चाहिए We see in the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu how there was this one devotee named Ramachandra Puri. He did not know how to give proper respect to other devotees. चैतन्य लीला में हम देखते हैं इस तरीके से रामचंद्र पुरी नामक एक भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से सभ्यता नहीं दे रहे थे Ramachandra Puri was a disciple of Madhavendra Puri. Madhavendra Puri was a very, very great devotee. रामचंद्र पुरी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के शिष्य हुआ करते थे और Madhavendra Puri एक बहुत शक्तिशाली प्रभावी मेधावी और विज्ञ व्यक्ति थे It was Madhavendra Puri who found the deity of Gopal on Govardhan Hill. गोपाल के विग्रह को गोवर्धन पर्वत से प्राप्त किए थे And it was because of Madhavendra Puri's devotion, the deity in Ramuna, the deity of Gopina, stole a pot of sweet rice to give to him. And it was Madhavendra Puri who brought the mode of love of God in separation into the sampradaya. And because of Madhavendra Puri, that's why Chaitanya Mahaprabhu took initiation in the Madhva Sampradaya. So there was this um, Madhavendra Puri was leaving the body, and at the time of his leaving the body, he was feeling separation from Lord Krishna. श्रीमान माधवेंद्र पुरी जब अपने शरीर को करते हैं उस समय भगवान के प्रति वो विरह को महसूस कर रहे होते हैं And in the mood of separation, he was calling out, Where are you now, O Krishna, O Lord of Mathura? Where have you gone now? जब वो अपने प्राण को त्याग रहे होते हैं तब भगवान के प्रति इस भाव से सोच रहे होते हैं कि हे प्राणनाथ हे मथुरावासी आप इस समय कहाँ गए He was in the mode of separation from Krishna and he was thinking, where is Krishna? When will he come? I want to be with Krishna. वो भगवान के प्रति इस विप्रलमा भाव में रह रहे थे और अंत में ये सोच रहे थे हे कृष्ण हे प्राणनाथ आप कहाँ हैं और किस जगत में रह रहे one devotee did a, a coloring book for children and they had the devotee had made pictures and one of the pictures was saying Krishna is sitting by the tree and Krishna is there. And when Prabhupada saw it, he said, no, you cannot say like this. This is not the mood of devotee. एक भक्त कलरिंग का पुस्तक बना रहे थे और उसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि भगवान कृष्ण जो है पेड़ पर बैठे हुए हैं पेड़ के पास में पास में बैठे हुए हैं सिर्फ प्रभुपाद जब इसको देखते हैं और देख के बताते हैं कि नहीं भगवान कृष्ण का इस प्रकार से भाव नहीं हो सकता The mood of the devotee is where is Krishna and when will he come? When will I ever see him? प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त का यह भाव होना चाहिए कि भगवान कृष्ण कहाँ पर है और किस जगह पर रहते हैं मैं किस तरीके से उनको प्राप्त करूँ to devotee wants to cultivate that mode of vipralamba seva, what it means service in separation. And that is the mode of the gopis in Vrindavan. तो भक्तों का इस प्रकार से भाव होना चाहिए जिसको हम कहते हैं विप्र लंबा भाव भगवान के प्रति विरह भाव को दर्शाना जो कि गोपियों का भाव वृंदावन में हुआ करता था The gopis were separated from Lord Krishna. He left Vrindavan to go to Mathura. the gopis felt so much separation from him. जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा की तरफ जाते हैं तो गोपियां भगवान के विरह में कातर होकर इस विक्रम भाव को अंगीकार करते हैं Every day, even when Krishna was a cow, भगवान के जाते हुए पथ को देखकर विक्रम भाव में म्रियमान होते हैं Even when their eyes would blink, and they, the, the blinking of their eyes would obstruct their vision of Krishna, they will feel separation from Krishna. तो इस तरीके से गोपियों के पलके जब गिर रहा होता है तो उस पलकियों को गिरने के समय के दौरान भगवान कृष्ण को न देख पाने का जो विरह भाव है उसको भी वो मूर्छित होने पर रहे थे So Madhavendra Puri was cultivating this mode of separation from Krishna. He was lamenting, where is Krishna? तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण के इस भाव चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लेते हैं गया में ईश्वरपुरी जी से और ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लेने के बाद वो गया प्रदेश से आगे चलकर कन्हाई नाट्यशाला में पहुंचते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु came to Kanai Natsala and he had a very mystical experience there. कन्हई नाट्य सभा में जब महाप्रभु पहुंचते हैं तो महाप्रभु को एक विशेष प्रकार का अनुभूति होता है कृष्णा भगवान कृष्ण उनके समक्ष में प्रकाशित हो जाते हैं बट देन ही हैड डिसअपीयर्ड और कुछ क्षण के बाद भगवान जो है वह उसे अंतर ध्यान हो जाते हैं सो व्हेन महाप्रभु मायापुर he where is krishna When is he coming again? जब चैतन्य महाप्रभु माया को पहुंचते हैं तो अपने आप को इस और भाव में पाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं कि हे मेरे प्राणनाथ हे कृष्ण आप कहाँ पर हैं So Gadadhar, who is a very dear friend of Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhar Pandit said to Chaitanya Mahaprabhu that Krishna is in your heart. Don't worry, he's there in your heart. तो यहाँ पर गदाधर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है आपके हृदय में है बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है So when Mahaprabhu heard Krishna's in his heart, he's in my heart, he's in my heart. He began to rip at his chest. He went, where is he? I want him, let him come. And he was ripping at his chest. जब महाप्रभु तो ये समझते हैं कि आपके हृदय के अंदर भगवान कृष्ण है तो महाप्रभु बड़े कोलागत अवस्था से अपने हृदय को पकड़ रहे होते हैं जकड़ कर बोलते हैं कि वो मेरे हृदय में है प्राणनाथ मेरे हृदय में है तो बाहर क्यों नहीं आ रहे मैं उनको देखना चाहता हूँ Calm down just now. Krishna's coming very soon. Just calm down. Just be patient. तो गदाधर पंडित जो है भगवान को सांत्वना देते हैं चैतन्य महाप्रभु और बोलते हैं कि भगवान निश्चित रूप से आएंगे आराम से आएंगे आप थोड़ा सा धैर्य धरें तो मदर सैड शी वाज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड हार्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु तो सच्ची माता जो है गदाधर पंडित के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे क्योंकि वो अब उनके पुत्र चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ध्यान रख रहे थे शी रिक्वेस्टेड हिम यू प्लीज ऑलवेज स्टे विद माय सन wherever he goes, you stay with them and, and help them and protect them. तो सची माता बोलते हैं कि आप जो है मेरे पुत्र के साथ हमेशा रहे और जहाँ भी जाए उसका सहायक रूप से आप उनके साथ रहें So Madhavendra Puri, he was in the same mode of Sapa. Where is Krishna? When will he come? तो माधवेंद्र पुरी जो है इससे उच्चतर भाव है यानी कि उसी प्रकार के भाव के साथ रह रहे थे उसको कहते हैं विप्रलमा भाव की है प्राणनाथ है कृष्णा कहाँ पर है So at that time, one of his disciples, this Ramachandra Puri, came there to see his guru. तो उस समय उनके एक शिष्य श्री परमात्मन पुरी के जिनका नाम है रामचंद्र पुरी वो आते हैं देखने के लिए And Ramachandra Puri had been associating with impersonal. She's been hearing my abiding philosophy. तो रामचंद्रपुरी जो है विशेषवादी को संग कर रहे होते हैं although he been initiated by Madhavendra as a Vaishnava, somehow he fell into bad association and he became influenced by Mayavadi philosophy. यदि वो माधवेंद्र पुरी से वो श्री कृष्ण यानी कि दीक्षा शिष्य कहलाते थे लेकिन गलत संघ के कारण वो ईश्वरवादी यानी कि निर्विशेषवादी बन गए थे So we always warn devotees, be very careful where you go and who you hear from. तो हर समय हम भक्तों को इसलिए आगाह करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसका संग कर रहे हैं इसके प्रति हमेशा सावधान रहें Because even though we may be initiated into Vaishnavism, if we don't associate with the devotees, if we hear from people who are not devotees, we can be influenced and develop the impersonal philosophy. यदियो हम वैष्णव धर्म में दीक्षित हैं अगर हम इसको सावधानी पूर्वक पालन नहीं करते हैं और अभक्त के द्वारा दिए गए कथाओं को श्रवण करते हैं हम उनके प्रथा को श्रवण करने के माध्यम से उनके प्रति आकर्षित होकर हम अपने पथ भ्रष्ट हो सकते हैं So this Ramachandra Puri, he heard his guru lamenting and feeling, crying in separation from Krishna. यहाँ पर रामचंद्र पुरी जो है अपने गुरु के प्रति रो रहे थे और गुरु के प्रति भाव को वो विप्रमा भाव में ले रहे थे So he was so foolish, he tried to instruct his guru. And he told him, Oh Guruji, don't lament for the, don't lament, you should rejoice in the impersonal Brahman. अपने गुरु को कह रहे हैं कि आप किस प्रकार से इस विक्रलम्बा भाव से इतना रो रहे हैं इतना आप विलय कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान का निराकार तत्व को समझ लेना चाहिए उसके प्रति आसक्त होना चाहिए This Ramachandra Puri thought that the lamentation of Madhavendra Puri was on the bodily platform. तो यहाँ पर रामचंद्र पुरी तो ये सोच रहे थे कि मेरे गुरुदेव का इस प्रकार से रोना और प्रणाम करना ये समझाता है कि वो साधारणतः एक दैहिक रूप में परिवर्तित कर रहे हैं And he is telling his guru, you should come to the platform of Brahma. तो यहाँ पर अपने गुरु से कह रहे हैं कि आप दैहिक रूप को त्याग कर एक ब्रह्म रूप में आने की प्रयास करें because on the platform of brahman brahma buddha prasanatma and if you come to the platform of brahman then you will be a joyful soul you won't lament आप अगर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा यानी कि आप प्रसन्न होकर ये ब्रह्मा का आनंद ले पाते हैं so this Ramachandra Puri did not recognize what is actually the highest transcendental level of spiritual experience. तो रामचंद्र यहाँ पर जो भक्ति के पराकष्ट को अनुभव नहीं कर पा रहे थे भक्ति के पराकष्ट क्या है वो समझ भी नहीं पा रहे थे And he made this mistake trying to tell his guru what to do. तो यहाँ पर रामचंद्रपुरी एक भूख कर रहे थे अपने गुरु को ताकित कर रहे थे शिक्षा दे रहे थे माधवेंद्रपुरी वॉज मच हायर सो मच हायर देन रामचंद्र बाद माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी से बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे But तो यहाँ पर रामचंद्रपुर यह सोच रहे थे वो शायद भगवान के बारे में अपने गुरु से अधिक ज्ञान रखते हैं सो हिज गुरु सेड टू हिम यू गेट आउट ऑफ हियर तो यहाँ पर गुरु अपने शिष्य को कहते हैं तुम अच्छा होगा कि मेरे समुख से चले जाओ अगर मृत्यु के समय में आपका मुख देखकर प्राण त्यागू तो शायद हो सके कि मैं भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकूं So Ramachandra Puri is an example of somebody who did not get the mercy of his guru. So Ramachandra Puri, यहाँ पर एक उदाहरण है जो अपने गुरु के कृपा से वंचित रहते हैं. And the result was he went on to become fault finder. Wherever he went, he would find fault with people. और इसका नतीजा यह हुआ कि वो आगे चलकर एक दृष्टांत ढूंढने वाले व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गए जहाँ भी वो जाते थे दूसरों की गलतियों को ढूंढते थे He would just go and criticize people. Every, day find something to complain about them. हर समय वो कुछ ना कुछ ढूंढ निकालते थे जिससे वो दूसरों का कटाक्ष कर सके And he came to Jagannath Puri and he went to see Chaitanya Mahaprabhu. तो एक बार वो जगन्नाथ पुरी पहुंचते हैं और चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं Now Lord Chaitanya had taken initiation from Ishwara Puri and Ishwara Puri was a disciple of Madhavendra Puri. तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विकसित हो चुके थे ईश्वरपुरी जी से और ईश्वरपुरी जो है वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे And Ramachandra Puri was also a disciple of Madhavendra Puri. So, so Lord Chaitanya gave equal respect to Ramachandra Puri as he would to Ishwara Puri. So यहाँ पर रामचंद्र पुरी जो हैं वो भी उनके गुरु के गुरु के शिष्य थे यानी कि दोनों को वो एक ही प्रकार से सम्मान प्रदान कर रहे थे In the Vaishnava etiquette that the god brother of the spiritual master is worshipped on the same level as the spiritual master. ये वैष्णव सभ्यता है जो अपने गुरु के गुरु भाई को भी हम गुरु तुल्य ही जानते हैं तो when Ramachandra Puri came to see Lord Chaitanya, Lord Chaitanya offered his obeisances to him. जब रामचंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र पुरी को भी उसी प्रकार से सम्मान देते हैं जैसे अपने गुरु को देना चाहिए And Ramachandra Puri came into the place where Lord Chaitanya was staying and he said, Ah, look, so many insects are here. तो जब वो आकर देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कहाँ रह रहे और देखते ही वहाँ तुरंत गलतियों को ढूंढ निकालते हैं और बोलते हैं देखिए इस कहाँ रह रहे हो और यहाँ पर बहुत सारे चीटियाँ हैं Right? We know in the winter these tropical places like this, there's many insects around. तो किस तरीके के स्थान में आप रह रहे जो बहुत सारे यहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते हैं So Ramachandra Puri said, I've heard before you Gaudiya Vaishnavas eat too much. So रामचंद्र पुरी यहाँ पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से तुम गौड़िया वैष्णव बहुत ज्यादा खाते हो You must be keeping sweets here. And that's why so many insects have come. तो यहाँ पर शायद तुम छुपा कर बहुत सारे मीठा वस्तु रखते थे जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे चीटी घूम रहे Now I see you Gaudiya Vaishnava people eat too much. इसको देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम गौड़िया वैष्णव भक्त जो है बहुत सारा भोजन करते हो Actually, there's always insects running around. Even you don't have food, but that's difficult to stop insects. सही मायने में देखा जाए तो भले ही आप वहां पर कोई मीठा वस्तु ना रखे वैसे ही वहां पर बहुत सारे चिड़िया आते जाते हैं But then Ramachandra Puri, he just liked to find लेकिन यहाँ पर उसके बाद रामचंद्र जो है वो गलतियां देखने का उनको आदत से बनी हुई थी एंड बिकॉज ही सेड लाइक दिस चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स फ्रॉम टुडे ऑन आई विल टेक ओनली 1/4 ऑफ व्हाट आई तो इस शब्द को सुनने के बाद महाप्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं आज के बाद मैं सिर्फ उतना ही भोजन करूंगा जितना थोड़ा सा आवश्यक है All the devotees were hurt. They liked to see Lord Chaitanya take prasad. तो जितने भी भक्त थे वो बहुत दुखित होते हैं कि वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ढंग से प्रसाद लें But out of respect for the God brother of the spiritual master, चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के भ्राता गुरु भ्राता के यानी कि उनको सभ्यता देने के लिए तो थोड़ी कबार हम भक्तों के साथ व्यवहारिक रूप को चटनी के सदस्य समझने की प्रयास करते हैं जिसको हम कहते हैं When we have feasts, that, you know, in big temples, I know that at least when I was in New York in the West, uh, we would cook for the Sunday feast. And we, every Sunday about a thousand people come to eat prasadam. And one of the preparations which we would cook was always chutney. The मैं न्यूयॉर्क मंदिर में था वहाँ पर संडे फिश में हजारों लोग आते तो उस वहाँ पर प्रसाद बनाते समय हम एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटनी हम्म। आपको चटनी और बनाना चटनी टमाटो चटनी <laughs> तो हम इस तरीके से चटनी बनाते थे जिसका नाम है एप्पल चटनी बनाना चटनी टमाटो चटनी धनिया चटनी कोकोनट <laughs> चटनी <laughs> चटनी So Prabhupada taught how to make chutney. इस तरीके से प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दिया है कि किस प्रकार से चटनी बनाना चाहिए He said, it should be so hot you can't stand it. चटनी <laughs> इतना तीखा होना चाहिए मुंह में लगाते ही खड़े हो जाए <laughs> You know, sometimes people from China, they eat the Indian food, they say, oh, It's going to be a lot. It's going to be a lot. very hot. जब हम देखते हैं कभी चाइना के भक्त जब इंडियन प्रसाद को लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बहुत ही कभार हमें भक्तों के साथ संग जो है चटनी के सदृश ही मान लेना चाहिए और ये बहुत तीखा होना चाहिए और साथ में हम छोड़ नहीं सकते तो वी ट्राई टू वैल्यू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज तो हमें भक्तों का संघ को बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए वी वांट टू डेवलप नाइस लविंग रिलेशनशिप्स भक्तों के साथ एक प्रेम जैसा संबंध आपस में होना चाहिए नेचर गोस्वामी डिस्क्राइब्स loving exchanges नेत्रम डिवोशन में रूप गोस्वामी पाद जो है भक्तों का या प्रेम का आदान प्रदान के बारे में वर्णन किए हैं ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भोक्ते भोजायते चैव सद्विदम प्रतिलक्षणम Pritilakshanam, Sadvidam, six types of loving exchanges between one devotee and another. तो इस श्लोक में इस तरीके से वर्णन किया गया है एक भक्त जब दूसरे भक्त के साथ संबंध रखे तो छह प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान होता है ऑफरिंग द गिफ्ट इन चैरिटी एंड एक्सेप्टिंग द चैरिटेबल गिफ्ट ऑफरिंग प्रसादम एक्सेप्टिंग प्रसादम एंड इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली एंड रिव्यूलिंग योर माइंड प्रसाद लेना चाहिए और प्रसाद देना चाहिए ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए प्रेम लेना चाहिए और प्रेम देना चाहिए So after in gifts, Prabhupada, oh, there, there was an incident described that a devotee had just come from America and they got to India and they were doing Sankirtan and they were going through the market in the Indian town doing Sankirtan and somebody came and he gave They put cloth around someone. They put they, they put a big piece of cloth around the neck. तो जब अमेरिका के भक्त भारत के ये बाजार में आते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय भारत के दुकान के जो भक्त लोग आकर इन अमेरिका के भक्तों के गले में एक छोटे से कपड़े का पट्टा डालते थे So a devotee had just come from America, he didn't know about Indian culture, And he took the cloth and said, no, I don't want this. I don't want this. अमेरिका से आने वाले भक्त ये भारतीय सभ्यता के प्रति अनभिज्ञ होते थे और गले से तुरंत उस कपड़े के पट्टे को निकाल कर बोलते थे हमें इस कपड़े की आवश्यकता नहीं है But Prabhupada said, no, you have to take it. They're giving you. You must accept. लेकिन प्रभुपाद कहते कि नहीं आपको इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक इस वस्त्र को आपको दे रहे हैं Well, it's the duty of the devotee to accept what is offered from other devotees. ये एक भक्त का कर्तव्य है दूसरे भक्तों के द्वारा दिए गए उस चार पदार्थ को उसको ग्रहण कर लेना चाहिए We may not need anything, but still we accept it, and we can always give it to somebody else. हम हो सकता हो आपे आपको उस वस्तु की आवश्यकता ना हो लेकिन प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तु को आप ले लें और जिसे आवश्यकता हो बाद में आप उसको दे सकते हैं वन डिवोटी वाज डिस्क्राइबिंग ही वाज एट अ रथ यात्रा इन And one man came out from the shop and put a chadar around his neck. तो एक बार पंजाब में रथ यात्रा हो रहा था और ठंड का समय था और भक्त लोग वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक व्यक्ति दुकान से बाहर आया एक चादर लेकर और भक्त के ऊपर ओढ़ दिया So, you know, people, because he was a sannyasi, they, they, they came and somebody gave him a chadar because people तो वो एक सन्यासी थे और भक्त वो चाहते थे कि वो उनको कुछ दान दे तो चादर उनको दे देते So the sannyasi took it and a few minutes later he gave it to one of the brahmacharis. और सन्यासी इस चादर को लेकर कुछ ही क्षण बाद एक ब्रह्मचारी को उसको दे दिए after a few minutes down the road, another man came out and gave a chadar again. तो कुछ समय बाद फिर देखा गया कि और एक भक्त आया और एक चादर दिया So after I gave the chandra again to another brahmachari. कुछ समय बाद सन्यासी उस चादर को उठाकर और एक ब्रह्मचारी को दे दिए And that's when in the afternoon all the brahmacharis had nice chadar. उस समय बाद देखा गया इस तरीके से सारे ब्रह्मचारियों के बाद अच्छे अच्छे चादर पहुंच गया था. And this, the, the people were, they were giving the chadar to the sannyasi, the sannyasi लोग जो है सन्यासी को दान के रूप में सदत दे रहे थे और सदत जो है सन्यासी ब्रह्मचारियों को दे रहे थे तो ये जो है भक्तों का प्रेम का आदान प्रदान है Just like prasada, sometimes the prasada will be very, very sumptuous and sometimes will be very basic, simple. तो कभी कभी प्रसाद जो है बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण होता है राजसिक और कभी कभी साधारण प्रसाद जब भी हम प्रसाद देते हैं हमें ऐसे सोचना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है हाँ, हमें ऐसे संतुष्ट अनुभव करना चाहिए सोचकर कि ये भगवान का प्रसाद है we try, we must be, uh, we must be trying to talk. दान प्रतिदा में दिया जाता है इसको लेकर ही हमें सावधानी की जरूरत है We see like the, the, this uh, Srivas Thakur, he wanted to hear Srimad Bhagavatam one day and he went over to Navadvip to the ashram of Devananda Pandit. Srivas Thakur एक दिन भागवतम श्रवण के हेतु नवद्वीप में देवानंद पंडित के आश्रम में पहुंचते हैं तो श्रीवास ठाकुर heard that Devananda Pandit was teaching Srimad Bhagavatam. So he, there was nobody else, no other place where they were having Bhagavat discourses. So Srimad Pandit went there and he sat down and started to hear Srimad Bhagavatam. But in the course of hearing Srimad Bhagavatam, his love for Krishna awakened and it became ecstatic. श्रीवास ठाकुर देवानंद पंडित के यहाँ पर जाते हैं भागवत श्रवण करने के लिए उस समय और कहीं भी भागवत का श्रवण कथा नहीं चल रहा होता है जब वो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच कर भागवतम का श्रवण कर रहे होते हैं तो श्रवण करने के बाद श्रीवास ठाकुर के शरीर में लोग हर्षण जायत होता है और वो म्रियमान अवस्था में पहुँचते हैं So the students, all Devananda Pandit students They thought this man is disturbing our class. And they got up and they dragged him out roughly out of the class. तो देवानंद पंडित के जो अन्य शिष्यगण थे यहाँ पर श्रीवास जी के इस प्रकार भाव को देखकर अनिश्चित होते हैं और कथा के बीच में में से उठकर उनको वहाँ कर वहाँ से खींचकर बाहर छोड़ देते हैं And Devananda, he was the teacher, he didn't do anything, he didn't say anything. तो देवानंद पंडित यहाँ पर शिक्षक के रूप में थे उन्होंने ना तो कुछ किया ना कुछ कहे So because they, they showed so much disrespect to Srivas Pandit, they did not recognize his transcendental love for Krishna and they were offensive to him. तो यहाँ पर श्रीवास प्रभु का जो भगवान के प्रति ये श्रद्धा भाव को वो समझ नहीं पा रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे उनके प्रति अपराध कर बैठे So Devananda Pandit was the teacher, he got the reactions for the behavior of his students. So Devananda Pandit जो है यहाँ पर शिक्षक रूप में उनके शिष्यों द्वारा किए गए इस अपव्यवहार And at one point Devananda Pandit wanted to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Mahaprabhu rejected him and said, no, you are an offender of devotees, I will never give तो एक बार देवानंद पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु से कृपा प्राप्त करने के लिए पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं तुम कृपा के पात्र नहीं हो क्योंकि तुम भक्तों के प्रति अपराधी हो And it was not until Devanand Pandit went to Shiva's Pandit and begged forgiveness, then Lord Chaitanya accepted him. ये तब तक वो कृपा के पात्र नहीं हो पाए जब तक देवानंद पंडित श्रीवास आचार्य के पास जाकर माफी नहीं मांगी So there's a place there in Navadvip uh, where you can get relief from offenses. When we go on parikrama, and Navadvip parikrama every year, we go to see this place where Devananda was forgiven for his offenses. जब हम मायापुर की परिक्रमा करते नवदीप परिक्रमा करते समय उस स्थान में पहुंचते हैं जहां पर देवानंद पंडित और उनके द्वारा किए गए इस अपराध का स्थलीकरण We want to get free of all, it's important for us to get free from offenses and we have to get the mercy of the gopis So, हम सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये हमेशा जो है अपराध मुक्त होकर भक्तों का आशीर्वाद लेने के प्रयास में रत रहना चाहिए लास्ट नाइट वी वर हियरिंग अबाउट हाउ परशुराम लॉर्ड परशुराम he killed the kshatriyas 21 generations and then after that then he had to sit and do penance and austerity, atonement for all of this killing. तो कल रात को हम सुन रहे थे भगवान परशुराम किस तरीके से क्षत्रियों को 21 बार संहार किए थे और संहार करने के बाद वो एक जगह पर ध्यान मस्त होकर इन किए गए पापों का जो है प्रायश्चित कर रहे Arjuna was also worried about offenses in fighting Kurukshetra war. He didn't want to fight because he was worried about his offenses. तो यहाँ पर अर्जुन का भी वही स्थिति था अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में किए गए अनेक प्रकार के पापों को लेकर वो बड़े चिंतित थे I will get sinful reactions. I don't want sinful reactions. तो अर्जुन यहाँ पर दूसरों के द्वारा किए गए पापों से वंचित नहीं हो पा रहे थे और सोच रहे थे कि मैंने बहुत ज्यादा अपराध किया हो So how to avoid sinful reactions? We have to constantly stay engaged in the service of God. तो हम किस प्रकार से इस पाप पुण्य कर्मों से अपने आप को विरक्त कर पाएंगे जब हम पूर्णतया भगवान के प्रेमा भक्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे The chanting of Hare Krishna is the best atonement for all sinful reactions. ये हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप है ये अनेक प्रकार के पाप पुण्य कर्मों का एकमात्र उपचार है तो चैतन्य महाप्रभु से कीर्तन या सदा हरि always chant the holy name. तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि हमेशा हमें हरि के नाम का यह जप करना चाहिए सो टेकिंग पार्ट इन रथ यात्रा आल्सो इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गेट रिड ऑफ आल्सो ऑफेंसेस तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेना यह भी एक पाप पुण्य से मुक्त होने का हमारे लिए अवसर है by distributing the mercy of Krishna the more we give the mercy the more we get mercy ourselves तो जब हम भगवान के इस दिव्य नाम को प्रचार करेंगे तब हम भगवान के प्रिय पात्र भी हो पाएंगे So are there any questions? कोई प्रश्न? Is Prabhu registered? Hare Krishna Govindas. Thank you very much for wonderful class. As you mentioned, that devotee sweet and sour. Is it sour? No. Sweet and sweet. Hot. Sweet and hot. <laughs> so um, most most of, of our center or in temple, there is always the devotee somewhere hot and summer sea. <laughs> and sometimes, you know, uh, we are, even though we are very minority, you know, we are little, but still we are kind of divided, so how can we make it like all stick together so that का ये प्रश्न था कि हमारे जितने भी uh, महाराज आज कथा में बोले ये चटनी के बारे में तो हमारे जितने भी सेंटर है यहाँ पर भी यह चटनी जैसे अवस्था है तो इसको इस तरीके से हम एक साथ मिलाकर रह सकें इस प्रकार से महाराज के घोषणा The more we stay together in sadhusanga, discussing topics of Krishna, chanting the holy name, worshipping Krishna, and hearing about Krishna, then the more we will stay together. We will be always appreciative and have nice feelings for each other. जब हम एक साथ हरि कथा का श्रवण करेंगे हरि कथा का आदान प्रदान करेंगे और हरि कथा का अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ मिलकर और बहुत ज्यादा पास में रह पाएंगे by keeping ourselves always engaged in Krishna's service, then we will develop good quality. हम जब एक साथ भगवान कृष्ण के इस कार्य में लिप्त रहेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति इस भाव को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे Any other question? Yes, Ji? Hare Krishna. 承受的一个拉，我就不得不把这个就拒绝了。所以，对于和奉献者者之间的联谊，我要怎么正视这样的呃情况和面对，才是的。 or sweet तो माता जी का प्रश्न था कि जो महाराज जी का आज का चटनी है वो सचमुच जो है हृदय को छू गया सबका तो उन्हें प्रश्न था कि जब उसमें जो तीखापन होता है भक्त उसको सहन नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए तो महाराज जी का उत्तर था कि उसमें थोड़ा सा चीनी ज्यादा डाल दिया जाए So the, it's hard. You cannot tolerate it. You don't like the, the sweet is so nice that you can't give it up. You can't stop taking it because it's so nice. The मन is है लेकिन it is जो to अंश है उसको it's छोड़ totally सकते so yeah, I have to have the sweet is also very important हमें जो है इसमें मीठा का अंश के साथ बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार explanation that uh, putting the sweet, but sometimes it's not happening. We are being engrossed with that uh, soury part and the hot part. What to do in that? we have to So it's important that the devotees should be connected with other, they should have some friendship, they should have somebody who knows about them and understands their situation and their problems and they can help them and encourage them. ये समझना चाहिए कि वहाँ पर कहाँ पर उनकी समस्याएं हैं और किस जगह पर वो समस्याओं को लेकर बंधे हुए हैं वहाँ पर भक्तों को जाना चाहिए उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और इसको प्रेम